See.

sopra sete sacrete. Ouvre pas la sopresse te sacré Ouvre nos bras à l'enfant égaré Si Und iel er almenos es iur